મિત્રો બોર્ડર જોઈને આવી ચૂક્યા છીએ હવે જે મેઇન એટ્રેક્શન છે તે આ છે Nadabet Indo Pak border guardian at the edge જે છે નડાબેટ બાગ તો અહીં કેટલીક એક્ટિવિટી છે બાળકોને રમવા માટે ખૂબ જ એક્ટિવિટી અંદર આવેલી છે પણ બધી ફીસ દેવી પડે તેમ છે બાકી અહીં તમે જોઈ શકો છો તેમ પરે ડેરીના એડવેન્ચર એક્ટિવિસ્ટ સરહદ ગાથા મ્યુઝિયમ આર્ટ ગેલેરી એવી એક્સપિરિયન્સ ઝોન ભારત કે વીર અને જોઈન ધી ફોર્સ એવું બધું છે જોઈએ અંદર શું શું છે બધું એરો દ્વારા દર્શાવેલું જ છે મહાત્મા ગાંધી વિશે દર્શાવેલું છે મહાત્મા ગાંધીનું સમગ્ર જીવન ચરિત્ર અને તેને લગતી સંપૂર્ણ માહિતી અહીં બતાવેલી છે કેટલીક જગ્યાઓ કેટલીક વસ્તુઓ હજી બંધ છે જોઈન ધ ફોર્સ છે સામે આર્મીનું કઈ રીતે કામકાજ હોય છે તે બધું બતાવેલું છે અને સામે સરહદ ગાથા મ્યુઝિયમ છે અહીં દર્શાવેલું છે તે પરેડ છે પરેડ ગ્રાઉન્ડ મિત્રો આ નડાબેટમાં અત્યારે નવીનતમ વસ્તુઓમાં અને મને જો સૌથી વધુ કોઈ વસ્તુ ગમી હોય તો આ મ્યુઝિયમ છે સરહદગાર અહીં પાછળ જે રીતે દર્શાવેલું છે અહીં અલગ અલગ છ આર્ટ ગેલેરીઓ આવી છે અને દરેકનું બહુ જ સરસ રીતે આર્મીની પોઝિશન અને તેમની કાર્ય પદ્ધતિ નડાબેટ વિશે બધી બહુ ડીપ માહિતી આપવામાં આવેલી છે તો આપણે એક એક પછી એક એક ગેલેરી જોઈશું બહુ જ સરસ જગ્યા છે તો આની મુલાકાત લેવાનું બિલકુલ ચૂકશો નહીં ચારે બાજુથી વ્યૂ તમને બતાવું છું અને આગળ એક એક ગેલેરી બતાવીશ મિત્રો આપ જોઈ શકો છો અંદર જે ઇન્ડિયન આર્મીનું કામકાજ કરવાની પદ્ધતિઓ અને બધું દર્શાવવામાં આવેલું છે અને આપણે અંદર જઈએ સરસ માધ્યમથી ખૂબ જ સુંદર રીતે દર્શાવવામાં આવ્યું એસી છે એટલે કોઈ ચિંતા નથી ભારતની બધી ઐતિહાસિક વસ્તુ દર્શાવેલી છે summer. तरीके यहाँ से आगे बढ़ते हुए इस पर्यटन क्षेत्र की खूबसूरती और अनोखे वन्य जीव का आनंद न भूलें हर समय दुश्मन पर अपनी पहली नजर रखने वाले इन पहलुओं के वॉच टावर्स भी आपको इसी रास्ते पर नजर आएंगे जीरो पॉइंट पहुंचकर अपने भारतीय होने के गौरव को पुनः स्थापित कीजिए और सरहद की मिट्टी का तिलक लगाकर देश भक्ति की भावना का एक अनुभव हासिल कीजिए भारत के सबसे निकट सीमा क्षेत्र में बिताए अपने पलों को यादों में सजोए रखने के लिए यहाँ सेल्फी लेना न लें This is Sweden. 25 kilometers from the international waters. મિત્રો અહીં આવી ચૂક્યા છીએ આ છે નામ નમક નિશાન આ પણ એક આર્ટ ગેલેરી છે અંદર જઈએ અને જોઈએ શું શું છે અહીં બધી પ્રાચીન કલાકૃતિઓ પેઇન્ટિંગ્સ વગેરે દર્શાવવામાં આવેલું છે જે આર્ટના રસિક હોય તેમના માટે આ ગેલેરી બનાવવામાં આવેલી છે જોઈ શકો છો અલગ અલગ પેઇન્ટિંગની અલગ અલગ કળાઓ દર્શાવવામાં આવેલી છે તેમના નામ પણ લખેલા છે અને તેમના વિશે માહિતી પણ આપવામાં આવેલી છે મનોરંજન આહાર પરિવાર વિશેની ગેલેરી આ ગેલેરી પણ નામ નમક નિશાન ગેલેરી છે જોવાલાયક સ્થળ છે આ દેખાય છે તે મિત્રો પરેડ ગ્રાઉન્ડ છે અહીં સાંજે પરેડ થતી હોય છે ચારે બાજુ ફેલાયેલું છે અને અહીં બેઠક વ્યવસ્થા પણ સારી એવી છે Thank you. મિત્રતા આ હતું નડાબેટમાં બોર્ડર દર્શન અને અહીં ખાણીપીણી અને હરવા ફરવાનું અહીં તમે સવારે આવો તો બપોર થઈ જાય છે ખાણીપીણી પણ વાંધો આવે તેમ નથી અને બોર્ડરના દર્શન પણ સારા એવા થાય છે મિત્રો તો બધું જોયું બાજુમાં રણનો પણ નજારો માણ્યો હવે અમે મંદિર તરફ જઈ રહ્યા છીએ પણ બ્લોક થોડો લાંબો થઈ જતાં એ બીજા પાર્ટમાં બતાવું છું